faktiski pa ko smietos tāpat kā Centrālā vēlēšana komisija smējās saņemot šito te iesniegumu. Viņi teica, ka viņi uzviltrinājušies divas dienas par to. Tā. Tā kā tādas labas lietas dēļ ir rakstīts eh, kaut kas neiespējams par ciematu, te jau laikam celšanu un tam līdzīgi. Nu, mēs jau pagājušajā te mazliet skatījām viņu visu cauri to iesniegumu. Un tai labu projektā ir ierakstīts tāds, ka neskatoties uz to četrām lietām, ko arī Latviešu biedrība kopumā un biedrības sapulcēs un dokumentos mēs esam publicējuši kā vajadzīgas lietas, un lūku šīs bāzes faktiski tiek parazitizēts. Parazitizēts tā, ka iesniedz visabsurdākā veidā prasot miljonus šīm varai. Lai tas varētu notikt, tas, kas te tas absurds ir rakstīts. Un tāpēc ir tā, ka šo atrisinājumu piedāvājumu ir neadekvāti un pat absurds. Aicinām tiktu ar līdzīgiem uzmetumiem, atvēlēties rudsvīt dažādās sapulces. Tāds būtu tas lēmums. Vai es esmu savu laiku gandrīz iztērējis, bet drusku ekonomējis, ja kāds vēl grib par to izteikties, lūdzu sakat no runas vīriem, un tad pieņemsim šo lēmumu. Nu, tas nevar būt tāds lēmums. Nevar būt, nu tad kāds? Jo uzmetumus, eh, ierosinājumus iesniegt, tas <laughs> nevar būt, tā kā saka, aizliegts. Tad jau mēs te esam totalitāri pārvēršamies. Cik es atceros, ka pagājušajā reiz biju, sapulcē tā nolēma, tas ir iefilmēts, paldies Dievam. Un tajā pagājušajā sapulcē mēs nolēmām, ka mēs rīkosimies pēc statutiem. Vispirms ir iesniegums, tad runas vīri delegāta sapulcē viņu apspriež, un nākošā sapulcē vēl turpina konsultācijas ar sapulcē. Pieņem atzinumus pēc statutiem un lēmumus. Man jāteic, šeit vēl jāpapildina, eh, neviens vienmēr precīzi nostāda domas. Tas ir ļoti patīkami, to jau es zinu no 93. Cetajās atzinumos ir vēl divas drausmīgākas lietas, bet tās jāuzņem ar humoru. Sūta šīs filmētās sapulces visapkārt, varbūt nu, tikai mums, varbūt arī kādiem citiem, un pusgadu pēc sapulces vēl mēģina apstrīdēt sapulces. Un tas ir drausmīgs statutu un biedrības kārtības pārkāpums. Neviens nekad nevar nevienā sanāksmē, nevienā komisijā, nevienā runas vīru sapulci apstrīdāt biedrības pilnsapulci. Tas ir augstākais lēmējs. Jānāk ir uz pilnsapulci un tur viss jādara. Nevis pēc tam pusgadu kaut kur nomalēs vai kaut kur tikai vien tiek galā. Tas ir viens. Otrs absurds, kas pagājušreiz izskanēja. Dikta teica, ka viņa ļoti labsirdīgi bijusi, tā kā tajā filmā, kad mazā zīve, lielo zīve, lielā zīve, mazā zīve neapēja Un viņi man nu, teica, cik viņi labsirdīgi, es pat pateicos un man pēc paspiedām viens otram roku. Bet es jau viņai paspiedu roku ne jau par statutu pārkāpšanu, bet par to, ka viņai ir milzīgi uzņēmumi. Viņi man piedraudēja tā pagājušais, labi, ka es tevi neizslēdzu, jo man bija pieci cilvēki, tev bija četri, nu cirmojuši princips, sadala cilvēkus par cirmojušiem, un tad viņas uzņēmību, lai izslēgtu pēc statutiem. Nu, teiksim, konkrēti man nerunāsim par kādu citu, lai izslēgtu no biedrības. Ditai bija kas vajadzīgs sarunāt? Pilsapulks. Ievēlēt 36 runas vīrus pilsapulks. Un viņa saka tā, ka nebija pareizs vēlēšanas sapulces. Pagājušajā reizē mēs pieņēmām lēmumu ar jūsu, ar jūsu piekrišanu, varbūt jūs cieši ir komentēt, ja tas ir ļoti interesanti, bet atjāmam pabeigt, un tagad nesarunāsimies. Man tas ir priekšpilums, tas ir priekšpilums. Viņa, es lūgtu, kungi, jūs arī mums ir ļoti nopietna lieta, kas tiek filmēta. Tu ieradies mazliet vēlāk, es tev iedošu kaut ko labu palasīt labāk, bet eh, tam mums jātais pārtraukums, mēs niekam filmēt, tā nevar sapulc kavēt. Tos tu varēs mierīgi izlanīt, ka nefilmēs. Ja vismaz nesarunājies ar cilvēku. Ja? Varbūt atgriežamies pie punktā. Atgriežamies pie tā punkta, bet atgriežamies caur tavu ierosinājumu. Un lūk jauc divas lietas. Martā bija jāpieņem lēmums par dažu runas vīru ievēlēšanu. Bet šajā 18. novembrī bija par visu runas vīru ievēlēšanu un delegātu. Jo 18. martā mēs nezinājām, cik būs no iepriekšējiem, bet cik nu bija, tik bija, un tad ir vēl cik. Un tagad no apstrīd šo lēmumu, tas ir kaut kas fantastisks, tādā ziņā. Lūk, un šāds te lietas notiek, un, diemžēl, kā jau pareizi šeit kolēģi ievēroja, šitā filmēšana tiek izmantota šatāžai, un tā kā tas cilvēks, kuram ir tas, kuram ir tas video un tā filmas, vienmēr gribētu. Šeit tad, tad atkārtoju vēl, runas vīrs nevienācis, un pārējiem tā par uh, zināšanu. Nākošais arī uzdrukāsim šo labumu. Tātad pēc visiem atzinumiem Latviešu biedrības runas delegācijas apvaldes lēmums būtu sakojuši. Tas ir patreiz kā lēmuma projekts, par to mums jāpasa. Par Latviešu biedrības iespējām, Latviešu dzīves kalps atgūšanai, Latvieskās dzīves ziņas atjaunošana Latvijā valsts pārbaudē, Latviešu iznīcināšanas apkārtšana. Tomēr uzmetumā rakstītais atrisinājums Un tā piedāvājumi ir neadekvāti un pat absurdi. Aicinām līdzīgiem uzmetumiem atturēties runas vīru delegātu sapulcēs. Tāds vajadzētu būt tam projektam. Un eh, tāpēc es lūdzu jūs debatēt par šo te lēmumu, ja kāds grib kaut ko teikt. Un pēc tam eh, nobalsos. Lūdzu, lūdzu. savas valsts, it kā prasīt no šī, šīm visām organizācijām, kas ir uzurpējušās to varu, ja vienkārši arī, lai, lai mums vismaz kaut kāda telpa būtu beidzot, ja, paši savā tēzmē, izbrauc no nu, tāpat kā Čigāvī, ja. Nu, tas, tas ir, man, manuprāt, būtu tiešām lucīgi, ja mēs latviešu biedri, kas ir uzņēmusi tiešām lielu un dižu to kursu, ja, pēkšņi mēs tagad kaut kā tā pasavinām to, to savu uzdevumu. Nu, es papīju um, to punktu, man jau bija iepriekš nereiz video. Pa pārējiem, eh, es domāju, ka tur ir citi, citiem, ko teikt. Es domāju par to, es jau ar, ar um, eh, ka, tieši tā kā valsts raksts, mēs nevaram paši savām rokām sev rezervātu taisīt, kā indiāņiem uztaisīts. Ja? Un eh, līdz ar to mums ir pieder visa šī Latvijas zeme, ar ko apzīm mums arī jādzīvo. Uh, Bet mums ir problēma tāda, ka pēc gada viņi grib palaist zem tirgot arī ārzemniekiem. Mums ir ļoti daudz reāls lietas, kas būtu jādara. Teiksim, iebildumi pret šo, eh, viņi gan eh, ziņās teica, ka tur vairs neko nevar darīt. Pēc 20 ja? dienām tas ir. Jā, eh, te būtu varbūt kaut kas strauji jādara šajos jautājumos, tas būtu jāapsver. Bet, ja man iet runa, man iet runa par to piekto, tad es noteikti no, uzskatu, ka tas ir nereāli dzīves ziņas speciālista, ka tu novērtē pagājušajā reize, tur skaidrs un saprotams. Un pārējie tikpat nereāli, un to jau var atzindīt. Pagājušajā reizē viņi teica, man būtu tie miljoni, no nu, respektīvi viņi domāja tie miljārdi, kas Sorosam, tad viņi visu to darīja. Un tagad tie nav, tas prasīs no šīs valdības un no Soros un tā tālāk. Nu, totāli absurdi, divkārtēji absurdi. Bet šeit varbūt mēs varētu pieņemt tādu piebildi, kad, ja Dita vēlās, ko visu darīt, būtu ļoti priecīgi, ja viņi to darītu tajā organizācijā, kur jau viņi nodibināja pirms gada. Viņi vai raksta to un dara. Tas ir viņas darbība, teiksim, bet nu, tas nav savienojams. Uh, un jaunas ideoloģijas nav savienojamas ar uh, latviešu biedrības darbu, kas ir konservatīvi. Pat padomu laikā rakstīja, ka piesprieda izsūtījumu rakstīja, ka sastāvējusi konservatīva konservatīva Rīgas Latviešu biedrība, tur vēl viņš stingrāk, viņš vēl stingrāk nosauc. Lūk, tā konservatīvismu dēļ mūsu ideoloģija ir latviešu tautas dzīvošana, dzīves ziņa. Mūsu ideoloģija Latvijas valsts likums, kas ir rakstīts statutos, pamatlikums. Un šeit ir atbildi arī Irēnai uz to, kā jau tu zini, tas ir visur publicēts, un ir mājaslapa, Mēs esam uzrakstījuši aicinājumus, kur tu pati piedalījies šī varai, uzrakstījuši tātad tās, tos pārkāpumus rakstiski, par ko bija iepriekš runāts, bet tikai 92. gadā Kučinskis uzrakstīja pavalsniekā, bet ne tā kā pārkāpums, bet vispār par to, kas notiek Latvijā. Nu, un pēc tam mums arī no tās piedrības mēģināja dabūt tā. Un dabūja jāravāja. Tādā ziņa, līdz ko izbeidzas nav priekš uh, eh, automātiski uzturēt priekš abrinājusi cilvēku uzturēšanas biedrībā. Tādā ziņā. Tā kā varētu mēs vēl tajā vienā punktā tiešām, kad aicinām, tur, kur mēs aicinām līdzīgiem uzmetumiem atturēties runas vai delegātas sapulcēs, bet, līdzīgi, bet līdzīga satura, jā, līdzīga satura. Uz, nu, viņš ir formulēts kā uzmetums, jāraksta. Uzmetums realizēts savā organizācijā. Uzmetums domas ir visiem. O, ļoti labi, jā, jo viņa ir rakstījusi uzmetums, kad uzmetums ir nav iespējams. Nu, tad mēs viņu uzlabosim ar tavu atļauju. Jā. jā, jo, ja jau mēs viņu tā liekam, uzmetums iesniegums. Drusiņu uzlabosim. Sakiet, Urda, tas pēdējais punkts par divu stundu nedēļu valsts medijos. Nu, tas ir tikpat absurds kā vispārējais. Nē, nu tu vienkārši eh, diktatūra iedomājusies, e, un būs vienkārši jāraksta iesniegums tur. Diktatūra. Bet nevis tā nav biedrības, bet... Pēc tam e, mēs to iesniegumu apskatīsim. Jums tas nav vajadzīgs, es saprotu, ja? No nu, es citādā veidā... Tas ir vienīgais punkts, kur es atbalstu. Mēs citādā veidā to saprotu, bet es saprotu, kā darīt. Vajadzīgs, tāpēc jau mēs liekam, ka šitās četras lietas biedrība ar to nodarbojas, bet savādākā stratēģija. Klātesošie varbūt visi nezin, ka vienreiz jau tāda gara viena dāma strādāja, es neatceros, jūs varat saprast dāmu, viņa nebija mūsu biedrības biedra, strādāja divas nedēļas, uzrakstīja saturīgu rakstu, Jotskinam tajā laikā iesniedz. Nu, protams, absurdi un garā biznes. Un tagad tā vietā, lai mēs strādātu valsts atversmi, ar tām lietām, ko mēs esam sākuši ar to stratēģiju, viegli piepulcēšanu, mēs atkārtosim atkal to pašu pat aciņu, kas neizdevās kādai citai organizācijai un neizdodās nevienai organizācijai Latvijā. Un mēs tik riņķosim tā kā tāda vāvrīt par iteri. Un tik rakstīsim, un tik rakstīsim, un tik prasīsim naudu, prasīsim ciemats, prasīsim visu, kas šeit ir. Nu, dziļi absurds lietas. Bet neatrisināsim lietas fundamentāli. Latvijai lietas jāatrisina fundamentāli. Un te ir vēl šī sakarībā man vēl jāpiebilst sakojoši, viņš nav priekš lēmumu bet ir mazliet divas tādas tendences. Un te es lūkšu jūs uzklausīt ārpus tā lēmumu. Ir tas, ko runas vīrs Edgars Damits saka, un ir tas, ko Irēna Saprovs. Abas lietas ir labas, bet ir tāds kolosāls secinājums, ka visaugstākā ideja neapšaubāmām tiesībām un taisnībām nav nozīmes, ja to neatbalsta fizisks spēks. Redz, tas ir galīgais atrisinājums kā biedrībai, tas ir jālīdzsvaro. Tātad visaugstākās atziņas, idejas, likums un vispārējais. Bet tas ir viss ļoti labi, bet ar to ir pamaz, ja mums, mūsu rīcībā nav mobīlā spēka, kas jebkuru brīdi var aizstāvēt sākot ar jebkuru latviešu biedrības biedru, līdz mūsu idejas aizstāvēšanai. Tas nenozīmē, ka ieroči manas uh, cenšas labprāt saprast, tā bija arī tā ceinēns slavena. Viņa teica, kā valsts spēku, bruņot cīņu. Nu, cilvēks galīgi nezina, bet ceinēns viņa labi. Viņa domā, ka mēs tā rakstam. Tātad spēka bija vajadzīga. Šī atziņa ir jāierakst mūsu tajā laika rakstā. Es viņu vēlreiz tik precīzi pateicu. Jo mēs varam nezinu ko, tas atversmi jau ir zinām no 40 gadiem, ka viņi tiek pārkāpti. Viss tas ir zināms. Bet ja mūsu rīcībā nav tas spēks, ja mēs neesam mobilizējuši cilvēkus latviešu biedriem, un šis ir visaugstākā mērā precīzi pateikts, es vēlreiz nolasu, vairāk nevis jūs uzmanīt, es vairāk nolasu, lai nofilmētu, kā biedrība to redz. Visaugstākā ideja neapšaubāmām tiesībām un taisnībām, kuri mūsu pusē nav nozīmes, ja to neatbalsta fiziska vara. Un tā fiziskā vara ir cilvēku mobilizēšanās šajā biedrībā, un iespēju šos cilvēkus aizstāvāt. Nevis ar lielgabaliem, bet visiem pārējiem. Jā. Lūk, šīs divas lietas, tas var jāierakstīt. Un paldies, ka jūs abi esat par to diskutējuši. Paldies gan Irēnai, gan Enderam. Un beidzot es atceros šo te atziņu, kur ir skaidri un gaiši pateikts, kas ir jāpublicē. Lūdzu, Aigūt. Es jau arī es atkārtos vai, vairākas reizes, ka kāds gudrs cilvēks nepateiks. Kas arī teicis, ka lielas lietas var panākt tikai tad, ja to dara visi kopā. Un visi kopā tas nozīmē, ka jābūt tiešām Piekrīt. Kā es, kā es saprotu, Aivar, tu daudz atbalstam. Ceturtajā punktā. Tas būs nākošais. Jā, paldies. Nu tad, ja klātesošiem vēl citi kādi vērtējumi nav, tad lūdzu balsosim par šo lēmumu projektu. Nolas viņam. Varbūt drīkst uzdot jautājumu. Tu nu jau pagājuši reiz uzdev, bet nu, mēs esam tik solīti, ka var arī šoreiz. Lūdzu, lūdzu. Mums laiki. Un kā tad, ko tad mēs darām tagad, kad eh, ir valdība eh, stāv eh, un, un, un jauns, jauna vara ir, ir jāgaida? Mēs neko nedaram, ja? Mēs, mēs gatavojamies Ko mēs darām? Mēs gaidām biedrus uz, uzņēmumus. Es atbildēšu ļoti precīzi, pat cik ir tā tāda svarīga atbilde atļaušos piecelties kā. Atkārtojam vēlreiz, tad, kad tu lasi avīzes, viss to pateic. Nevar tā darīt, ka brīžiem saku līdzi, brīžiem es. Es teicu, ka mēs universitāte ar visiem Latvijas juristiem norādījām internetai foto, kas jādara valstī, kas satversmē ievēro pamatlikumus Tagad mēs esam izsūtījuši visiem. Lente publicēja savā mājaslapā. Mēs esam sagatavojuši latviešiem visā pasaulē izsūtīt. Konkrēti par tām lietām, precīzi norādīts, kuri panti pārkāpt, kas jādara. Lūk, tātad tai skaitā arī tai varai, visai tai varai, kas ir dažādās partijās un dažādās iestādēs. Tajā skaitā arī satversmes tiesai un visiem pār, tas viss ir aizsūtīts. Un to visu mēs esam runājuši diendienā. Bet, nu, atkārtošana ir zināšana māte, es kā pedagogs, kā reiz, nu un es domāju, pēdējo reizi šodien es to pas, vēlreiz, priekš ierakstu. Kur to, kur to var redzēt? Tikko stāstīju. Letas, Letas mājaslapā, Latviešu biedrības mājaslapā, internetā var arī saņemt personīgi, ja tu ļoti vēlēs pie tā strādāt. Tas ir visur, tas ir izsūtīts cilvēkiem, bet tā kā pa informāciju lienu viņi pastīst vispār publicē visu bez cenzūras, tas ir, ir bloks, bet vairāk arī neviens. Tāpēc es vispār neceru no kādiem oficiāliem mēdiem, ka mums varētu kaut kāds divas stundas kāds tur dot, jā. Nā, nā, jau pilnīgi cerību. Divas sekundes nedos. Dos, dos. To jā? Nē. Es runāju par labi. Tā, ka tu būsi pie vārds. Labi. Uzlūs. Saka, man vajag piemēr, ka mums ir desmit lapi televīzijā viena sekunda, desmit nu glābs. Edvičs Jūra gribēja to savu filmu, to savu klipiņu parādīt, tur kaut kādā nieku pusotru minūti. Maksā tūkstoši lati, apmēram pusotru minūti, ja? Viena sekunda, desmit lati. Priekšvēlēšana laikā 30 lati, viena sekunda. Būs gatavs, sametamies un būs priekš Francija. Runājam, cik gribam. Protams, var notikties tā kā, ka DDD e, iedeva nu, pagājuši gadu uz jauno gadu reklāmu, kā viņi tur bija teikumi formulējuši. Nepieņemamās. Viņi, viņi aizsūtīja reklāmu Rīgas rādium pirmajam, ka var pasūtīt avīzi DDD, kurā jūs varēsiet lasīt, ko darīt ar okupantiem un kolonizatoriem mums. Bez kādiem paskaidrojumiem, bez kādiem tur apvainojumiem, bez ko. Siksnis nobaidījās, tā komiteja nobaidījās, Nauda bija pat samaksāta par reklāmu. Tikai viņi dabūja, nu, es varētu parādīt krieviski, kā Lakstiņš rādīja no saimas nama, ko dabūja. Ja? Nu, tagad es varu parādīt šitā. Viss aizgāja. Ar to beidzās viss oficiāls runāšanas, viss pieprasīšanas, viss... Eh, eh, paldies, paldies tev ļoti par piemēru un taisi to, tu nodarbojies elektronisko saziņu ļoti labi, bet tu pagājuši reiz nebija un šitai ir ierakstīts, ja tu tur pa vajadzīgi mazliet ieskatīties, te ir domāts tā, kad dod pa velti divas stundas un divos un vēl viņi piemaksā, lai to visu sagatavotu. Gaidiem, man. Jā, nu, tāpēc jau mēs tādu lēmumu taisam, ka tāds absolūts. Uzrakstīt tev arī Bet tikai no savas, no savas organizācijas. Jā. Es vēlētos katru dienu divas stundas. Stundu rītā, stundu vakarā, kāpēc ir latviešu audzināšanai nekādu vainu taču, ne? Tātad vajadzētu, ne? balsojam par lēmumu. Vēlreiz viņu nolasīja kāds iemesls. Latviešu vienības runas ir delegāts sapulcs lēmums. Par latviešu vienības iespējām, latviešu dzīves tautas atgūšanai, latviskās dzīves dzīves atjaunošanai Latvijā un valsts pārvaldē, latviešu iznīcināšanas apturēšanai. Tomēr atrisinājumu piedāvājums diktai rietumai ir neadekvāts, pat absurds. Nesaskan, jā, būtu vēl tas ēraks iekšā, ko mēs šeit koncentrējam, un nesaskan ar biedrības stratēģiem taktika. Biedrības stratēģija taktika nesaskan. Aicinām diktu ar līdzīgiem uzmetumiem atturēties runas vīru delegātas sapulcē. Bet līdz, savu, bet līdz ar to aicinām uh, uzmetumu un iesniegumu saturu publicēt un pieprasīt no savas organizācijas, kad vien tik to vēlēs, tikai neminot Rīgas Latviešu piedrības pārdu. Lūk tāds lēmums. Kas ir par šādu lēmumu balsu? Paldies! Nu, pretījā jums nu, ieraksts protokolu. Jums ir jāpārvēl, jo tur bija teikt, tu, tu pateici Rīgas Latviešu piedrības vārdu. Kas ir vēl Latviešu piedrības? Nu, tas jau tas pats ir. Tikai starpība tā, ka mums ir Rīgas latviešu biedrības statūti, bet uh, viņiem ir viltot statūti. Nu, Vienbalsīgi bija, ja? Tas ir tas pats. Mēs tā nerēķinām, tā kā daži te bija rēķinājuši Šteini lūguši, lai viņš uzraksta likumīgi, nelikumīgi pie patreizējās varas kopējā varas atversme, kā ir rakstīts uzņēmuma reģistrā, kaut gan mēs paši vienlaimies, ko mēs darīsim. Tikko bija vajadzīgs kādus, ja, no simt cilvēkiem, tā uzreiz visas bija pagrieztas otrādi. Tā jau teicājos, mēs pagājuši reiz ļoti cītīgi noklausījāmies tos malus, kas ir tika paust. Vienreiz jau var noklausīties, bet otrais un trešoreiz mēs var noklausīties. Gan jau būs arī rīt.